Buenos días amigos, hoy os voy a mostrar este restaurante abandonado que como podéis comprobar tiene una magnífica arquitectura. Espero que os guste el vídeo. Mirad qué preciosidades de, de mosaicos. Mirad qué pedazo de maravilloso espejo. ¿Y qué? qué? Lo único que puede hacer es cogernos los datos y ya está. Y voy a seguir grabando. encuentro, estoy haciendo muchos ruidos. Dice que está la policía abajo, pero bueno. Se parece tipo romano, ¿no? Estas esculturas. Voy a mirar por la ventana a ver si se ve algo. El coche de la, de la Guardia Civil. Ah, pero mirad, se marchan. Se marchan la Guardia Civil. A poder seguir grabando.

Madre mía, está lleno de botellas de licor esto. Un ascensor. Altavoces de música aquí. Madre mía, esto es grandioso. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por seguir mi canal y suscribiros.